Hei kaikki! Supermuuden uusi kotimainen ekokosmetiikkasarja, jossa on sisäisiä, ulkoisia ja terapeuttisia tuotteita. Ja oikeastaan sen perinteisen ihotyyppi ajattelun sijaan, niin koetaan ajatella kuluttaa mitä itseäänkin niin tarpeiden kautta, mitä kaikkea siihen tiettyyn tarpeeseen, vuorokauden aikaan tai elämäntilanteeseen tai ylipäätään johonkin stressaavaan tilanteeseen tai palautumiseen liittyy. Ja siitä oikeastaan lähti koko supermuuden perusidea.